Herkese merhaba arkadaşlar. Battlefield 5 oyunu ile ilgili olaraktan rehber videoları hazırlıyorum. Bu rehber videolarının en başında silah optimizasyonları geliyor. Silah optimizasyonlarında en çok kullanmakta olduğum silahların belki de başında gelen Gewehr 1.5'i sizlere tanıtacağım. Ben sol taraftan neden başlamadığımı neden direkt ben sağ tarafı sıralı bir şekilde seçtiğimi e, şu şekilde özetleyeyim. Ben öncelikle bu silahı hipfire olarak kullanmıyorum. Mecbur kalmadığım takdirde. Ve hipfire olarak da kullanacak bir silah alıyorsanız zaten otomatik silahlar tercih edin. Yani semi otobüs silahı tek tek atmanın hipfire'de pek etkili olduğunu düşünmüyorum. Kullanımım da benim bu şekilde. Mecbur kalmadığım takdirde adamla burun buruna gelmezsem hipfire yapmıyorum. En üstteki özellikle bana tabancayı biraz daha hızlı çekebilmemi sağlıyor %15 kadar. Fakat ben tabanca %15 hızlı çekmek yerine %33 daha hızlı ayım almayı tercih ettim. Çünkü ben 3x kullanıyorum ve Red data göre çok daha e, yavaş açılan bir dürbün. %33'lük arayı da bununla kapatıyorum. E, iki ayar satellite fire ile ilgili ve son ayarda %15 daha hızlı reload yapma Silahım zaten 30 tane mermi alıyor arkadaşlar. Bu 30 tane mermiyle de herhangi bir düşmanı öldürmek ya da 5 kişi 6 kişi silahın gücü doğrultusunda hiç de zor değil. Ben yanılmıyorsam tek şarjörde 8 kişi aldım diye hatırlıyorum. Evet, tam olarak da yanlış yönlendirmiş olmak istemem. Belki bir fazla belki bir eksiktir. Yani inanın zorlanmayacaksınız. Mesafe fark etmiyor. Genel olarak 3 mermi de düşmanı zaten öldürebiliyorsunuz. Çok uzaksa maksimum 5'i falan buluyor diyebilirim. Kafa atışlarında 40 civarı vuruyor. Bunun dışında gövdeye attığınız demeçlerde 30, 28 bu şekilde değişmekte. oyun açınıza göre zaten ister istemez 3x kullandığınızda bu silahta kafaya isabet ettirmek pek de zor olmuyor. Bunu da eritebilirim. Şimdi ben kısa da bir normal bir oyundan yani herhangi bir oyundan bir videoda bunu ekleyeceğim. Yani öyle of 50 tane adam vurdum koydum değil de normal arkadaşlarımla girdiğim bir video. Bu videoyu da buyurun izleyin. Az buçuk anlayacaksınızdır silahın e, ne gibi özellikleri olduğunu, her mesafeye ne kadar doğrulukla atış edebildiğini ve kontrolünün çok kolay olduğunu. E, ayrıca aklıma gelmişken şunu da ekleyeyim. Arkadaşlar ben Origin ID'mi açıklama bölümüne yazıyorum. Origin ID'mden beni ekleyin. Derseniz hep beraber oynayalım. Yani e, ben genel olarak Inventor oynuyorum ama isterseniz Conquest'lere girerim. Conquest oynayabiliriz. Sıkıntı yok. Hem beraber videolarımız da olmuş olur hem de beraber e, bir şeyler paylaşmış oluruz. Hoşçakalın. Gitti. Adam öldüm ben de öldüm. Bir tane daha çıktı lan. Oğlum sülale çıktı lan o ne? orada. Bir tane daha aldım, bir tane daha geldi. Şimdi medik lazım abi. Medik atmazsan sıçtın. Sis at, vuramazsın. Ne baba? Medik lazım olur. O aşağıdan vuruyor. Yakın gel, yakın gel. Yakın gel. Şu ambolara ihtiyacımız var abi ben. Sprengladung sind scharf. Buradan geliyor. Deponiyor Sprengladung. Ah, ayak sesi bayağı duyuluyor ya. Ya şaşırma yani. Medik atman lazım. Arkandayım, arkandayım. O ben değilim. Ulan ben mi kim? Bu Sol aşağıdan. Aşağı aşağıdan vurduk da ya. Ah patlama diyoruz ha. Bir daha medik lazım. Az ah, siktir gittim. Çok kötü yedim. Patlama çok kötü. 14 can. Gidiyorum. Biri sağımda öbürü karşımda. Patlama çok güzel. Bak patla bak. Rahat oturuyor biliyorum. Sanki medik patlama amma bulmamız lazım. İki kişiydi orada Vurdun mu ikisini de Solda bir kişi vardı, sağda bir kişi vardı bende.